Привет, с вами Лера. Сегодня я расскажу вам про идеальный сладкий подарок, который можно подарить любимой, сестре или подружке. Подписывайтесь на наши страницы в Instagram и Facebook, чтобы быть в курсе акций и новинок. Это большой подарок для женщин от Шакопак. Такие стильные крафтовые боксы с продуманным наполнением очень выручают, когда хочется подарить все и сразу, на день рождения, 14 февраля, 8 марта и даже без повода. В больших боксах заботливо упакованы самые популярные шоколадные наборы, вкусный кофе и волшебные печенюшки с предсказаниями. Сюрприз, сладости, эмоции, комплименты и мотивация. Полный комплект, чтобы женщина чувствовала себя нужной, важной, любимой и вдохновленной. Выглядит большой подарок очень нежно и в то же время эффектно. Внутри прикольный шоколадный набор капризуля, кофейный набор с черными шоколадками и хрустящие печенюшки с добрыми предсказаниями. Украшения, декоративная сена и цветная бумага. Все продукты натуральные и качественные. Большой подарок отлично сочетается с другими предложениями линейки для женщин. Для лучшей подруги, мамы и супербабушки у нас есть тематические кофейные и шоколадные наборы. Для особенной женщины шоколад для самой неповторимой, а для той, кто верит в подсказки судьбы, волшебное печенье с предсказаниями. Дарите вашим женщинам особые сладости и эмоции. С наборами Шокопак это просто.